Джимбар же всегда отличался своей исключительностью. Наверняка всем запомнилось одно положение. Его часто можно встретить, оно сразу ассоциируется с джимбаром. В наших научных кругах мы бы назвали это одноручным висом на спине. Невелада – Данное положение может показаться молодым, но это не так. Оно довольно старое. Все-таки я вспомнил Невеладу. Ну чё, как вспомнил? Легко? Ну так. Ты на другую-то делал? Нет. Ну, значит, надо пробовать. Начнем с базы сегодня. Ты что, ебанутый? Какая база? Он в школе турника? В какой школе турника? Ты что угораешь? Для всего есть своя база и как бы подводящие упражнения. Без этого никак. Мы тут с мужиками в науке набросали парок. Фига себе парочку. Сейчас я покажу, что они порекомендовали уметь на турнике. Для успешной адаптации плеч и рук вис сзади, верхним и нижним хватом. По поводу хвата, это одноручный вис от 15 до 20 секунд. Также 10-15 секунд усложненной версии одноручного виса. В сзади с поддержкой. Для спины подъемы и удержание ЭДП от 5 до 7 секунд. Для грудных мышц достаточно будет от 3 до 5 отжиманий в переднем упоре. Также важно напомнить о подтягиваниях, десяточки вам хватит. Теперь сменим ракурс и покажем неочевидные вещи перед началом изучения нивелада. За спинное одноручное отжимание 7-10 раз. Важный момент. Плечо зафиксировано и ходуном не ходит. Отвода нет и не должно быть. За спинное одноручное удержание груза от 5 до 7 секунд. Также очень эффективно добавлять частичную работу на сопротивление. Например, вам кто-то помогает, тянет руку, или можно использовать резину, пружину. Плечо зафиксировано и отвода не происходит. Упражнение «Мостик» – классное упражнение для проверки и подготовки вашей спины для создания поперечного равновесия, о котором речь будет чуть позже. Упражнение лодочка. Советуем его уметь держать хотя бы 10 секунд. Наклоны в стороны стоя. Рука вдоль тела, другая держится за нее за спинно. Хорошее упражнение для продольного равновесия. И еще парочка упражнений, если нет палки или нет возможности на ней делать. Для спины. Стоя наклонившись, подвод груза к спине. Для груди это лежа отжим груза в диагональ. Для рук подойдет поднятие груза на бицуху. По базе и рекомендуемым требованиям все. Естественно, перед началом попыток вам нужно хорошо размяться и усвоить две вещи. Первое. Невеладу будем учить верхним хватом. Так не крутит, там нет отвода плеча и больше контроль хвата. Второе. В данном состоянии не нужен отвод плеча. Длина подвеса становится меньше и вас меньше будет качать. На согнутой руке требуется меньше гибкости спины в обеих плоскостях и больше вероятность, что у вас не заболит локоть. Теперь, когда мы максимально подготовлены и знаем, что делать, пора имитировать положение, стоя на земле, держась за трубу или лестницу. Ищем точку прижатия, где достигается ваш баланс. Если имитация прошла успешно, то пора двигать на палку, а то Серега заждался. Пробуем невеладу с акцентом на продольное равновесие. Это баланс между телом и вашими ногами. На имитации вы нашли точку баланса, и сейчас ваша задача двуручно прижаться именно к этой точке. Плечо максимально прижато к боковой части тела и не отводится за спину. Вот такого допускать нельзя. Чтобы держать руку прижатой и согнутой, вам нужно создавать чувство, ну или ощущение движения, как будто вы делаете entrada de espaldas. И еще один довольно важный момент – на заходе делаем перевес тела над ногами, ибо по умолчанию они тяжелее. Иначе будет вот такая ошибка. Если вы легли на место прижатия, то должна произойти балансировка, и у вас появится продольное равновесие. Также дополнительно регулировать баланс можно, взяв в свободную руку груз или одеть левроны. После развития продольного равновесия пробуем невеладу с акцентом на поперечное равновесие. Это когда за спиной ноги тянутся к плечам. Пробуем заходить в невеладу двуручно, уже с продольным равновесием, но свободную руку берем накрест и как можно дальше. Для увеличения поперечного прогиба ноги надо сгибать. Движение надо пробовать медленно. Основной вес старайтесь держать только на невеладной руке. Свободная еле держится накрыть за гриф. И осталась еще одна часть, которую также советуем развивать. Из виса сзади подъемы в кидовис со смещением тела к одной из рук. Это дополнительно для развития вашей прижимной силы. Ну что, ребят, теперь посмотрим на схему изучения в целом. Делаем акцент на продольном равновесии, Уделяем внимание поперечному равновесию и также не забываем развивать прижимную силу. После отработки всех навыков у вас должна получиться нивелада. И сейчас несколько советов, благодаря которым вы будете уверенно владеть невеладой. Первое – это нужно пробовать невеладу в верхнем хвате, но на прямой руке. Если вам будет тяжело заходить в невеладу на прямой руке, то можно делать вот это – Если научились нивеладу в двух состояниях руки, то можно смело пробовать менять хват, например, на нижний или обратный. Нижний советуем сначала пробовать э, брать на согнутую руку, а затем напрямую. Так для вашей безопасности, локтя, конечно. Вот. Обратный хват можно брать сразу на прямую руку, там будет все в порядке. Пробуйте заходить в положение с разной скоростью. Можно также крутиться в положении и даже заходить туда с разных заходов. Конечно, это сверху классический, снизу из сзади. Можно также заходить, например, из иглы синевелады и тому подобных. Да, это сложно, но все-таки надо попробовать джимбар многогранник. Также можно делать классную вещь, болтаться в невеладе или менять место прижатия. Ну, например, э, с поясницы до жопы и наоборот. Это вам очень сильно поможет э, в йо-йо разных опасных. Хороший навык на будущее и задел так с первых попыток выполнять ее. Ну, так. А, еще самый важный момент. Нужно невеладно на вторую руку пробовать. <laughs> Ну, тогда все, короче, все, что знали, то сказали. Ауфидезин.